Todos los que tenemos perros sabemos que cuando nos vamos de casa lloran. Y que cuando se ponen a comer no hay quien los pare. Por eso he querido hacer este experimento con Tasha. ¿Será capaz de aguantar las ganas de comer mientras no estoy en casa? ¡Claro que sí! ¡Soy una perrita llorará al quedarse sola. <laughs> ¿Qué hace? ¿Eh? No, no se puede. Eso no se toca. Oye, eso no se toca, ¿eh? Eso no se toca. Quita, ¿eh? Sí, sí. A la que te vayas, me lo pensaba que al irme se tiraría encima del plato de comida. ¡Oh! Y habrá tocado la correa como diciendo que ya quería salir a la calle conmigo. ¡Qué monos son los perros! Pero me pregunto, ¿cuánto resistirá sin comerse la comida? me. no, no! ¡Mira para otro lado, Dasha! ¡Tienes que hacer caso a Sergio! Bueno, parece que aún no viene. Mm, pues... ¡Me lo como! Estaba claro. Por mucho que no le guste estar sola, la comida es la comida para un perro. da igual. Yo me quedo aquí como si no hubiera pasado nada. ¡Oh, my God! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! La venganza por dejarla sola. No,